tah tah. Gajimu semesteran wingi piye? Wah, sak dosen deh. Heeh. Warna-warni lho. Warna-warni ki elek berarti. Ora. Sak sak diberitahukan kepada warga RT 1 RW 2 Dusun Karanggondang Padang diharap datang di rumahnya Mbah Manten untuk partisipasi pembangunan jalan kono krungu siaran nganu ya kerja bakti. Heeh. Ya, dia nek melu? Tapi ketone ra seru nek cuma wong loro. Eh yo. Iya. Aku tak ngajak uang piye? Tak golek uang. Lah terus aku piye? Wah ning kene sik lah pokoke. Masa aku ora ana orang apa-apa engko tak susul. Oke? Oke, oh. Bos. Ya wes. Lah, ini neng di to? At mau orang balik-balik, cara main gule kontol lah, nang ini kapet tuh, males lah. Selaku ya Yun, selaku ya Yun, kita ngomong. Wae kita nih nek, nggon kerja bakti ra lek teko-teko napa ta? Selaku dulu keringetku ki lho le anu. Ngono sih. Nek pengen nglakoke hal sing positif iku gak usah isen, Kapan kene meh maju nak isen Oh, ngono.